Baie welkom. My naam is Stefan Joubert. Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees, grepe uit die woord rondom ons verstaan van die Gees. Mag die Here ook vandag al die eer kry en mag sy naam verheerlik word. In die Ou Testament het ons gesien is die Gees soos altyd alomteenwoordig, maar wat mense se lewens betref, beperkend aanwesig. Ons het gesien dat die Gees met die koms van Jesus 'n radikale nuwe dimensie aangeneem het in en deur Christus as die groot Geesvervulde seun van God het ons die gees in aksie gesien. Ons het gesien hoe die bose vlug, siekes gesond word. En ons het ook gehoor van Jesus se droom wat hy self bewaar het dat die gees op pad is na alle gelowiges toe. Ons het vir mekaar al gesê dit was die groot profete van die Ou Testament, Esegiel, Jeremia en Jesaja wat gedroom het van die dag dat God se gees op alle vlees uitgegiet word. Esegiel 37 van die doodsbeendere. Jeremia hoofstuk 24, Jeremia hoofstuk 31 dat daar 'n dag sal kom dat God vir ons 'n hart van vlees sal gee En toe was dit die profeet Joël wat vertel het van die laaste dae wat op pad is. Ek sluit saam met jou aan by Petrus op Pinksterdag in Handelinge 2. Ek lees hoe daar Godvreesende Jode van oor die hele wêreld en baie ander mense in Jerusalem is. En vroegoggend hoor ek dat daar um skielik Handelinge 2 vers 2 'n harde rukwind geluid uit die hemel is en dit het teen stormsterkte gewaaai en dit het die hele huis vol gemaak waar hulle gesit het. Hulle het ook iets gesien wat helder brand soos tonge van vuur. Hierdie vier tonge het op hulle elkeen afgekom. Almal is vervul met die Heilige Gees. Toe hulle begin praat in ander tale. Hulle elkeen het in daardie tale gepraat wat die Gees vir hulle gegee het. En almal was stom geslaan hieroor. En toe staan Petrus op vers saam met die 11. En dan verduidelik hy hierdie mense is nie dronk van wyn nie, dis maar 9 uur in die oggend. Dit het gebeur soos wat die profeet um Joël beskryf, vers 17. So sal dit gebeur gedurende die laaste dae sê God. Ek sal my gees in oorvloed uitgiet. Dan sal die jong mense visioene sien en julle ouer mense sal drome droom. Hulle sal my wil profeties bekend maak. Ook sal ek my gees op al my slawe en slaafinne <clears throat> in daardie dae uitgiet. Die laaste dae het aangebreek. <clears throat> Verskoning. Petrus verstaan die laaste dae as die tyd van die koms van die gees. Stop vir 'n oomblik. As daar een chaotiese spil is, is dit wat mense deesdae met die term eindtyd aanvang. Ek weet nie hoe is dit moontlik dat al hierdie sogenaamde eindtydkenners wat hulle video's en hulle bakkies maak of wat die een video na die ander het oor die eindtyd en wat presies weet hoe die eindtyd is net nou is dit die koronavirus en nou is dit weer Putin en volgende week is dit weer 'n probleem in Suid-Afrika en hulle sê vir jou die eindtyd is nou. Maar die Nuwe Testament, God se woord, is nie net glashelder nie, dit is 'n miljoen persent glashelder oor wat beteken die eindtyd. Hebreërs 1 sê dit onomwonde dat die eindtyd hand aan hand loop met Christus. Hoor net, as jy nou ooit in jou lewe wou weet wat beteken eindtyd, lees net God se woord. Dit so maklik soos dit. In die ou dae, Hebreërs 1:1, het God op baie kere en op baie verskillende maniere met ons voorouers gepraat. Dit het hy gedoen deur die profete. Maar nou het die laaste dae aangebreek hier op aarde Nou praat God met ons deur die Seun. Die tyd word aan Christus gekoppel. Toe hy aarde toe gekom het, het die tyd se tekstuur verander. Dis nou Christus tyd. En toe Jesus terug is hemel toe, die eindtyd 'n nuwe tekstuur nog verder aangeneem. Dit is nou Heilige Gees tyd. In hierdie laaste dae praat God deur Christus en stort hy die Gees uit. Eers in die derde plek is dit die tyd van anti-kriste en al daardie dinge van Markus 13 en wat Openbaring van praat. Maar dit is Heilige Gees tyd. Dis nou die tyd van die Gees. Hoe Christene dit mis en ons aan ons neuse laat rondlyn deur al hierdie kenners wat ons banger as bang maak en wat elke ding in die wêreld geskiedenis kan aflees as een of ander teken van Satan. Verstom my as ons God se woord lees, dan weet ons dis die tyd van Jesus Christus. Dis die tyd dat die evangelie die wêreld vol gaan. Dis die Gees se tyd. En toe die Gees die kerk teen hemelse stormsterkte tref, toe kom daar 'n nuwe geloofsgemeenskap tot stand. En ek hoor wat hulle doen. Lukas vertel vir ons sommer so in Handelinge 2 van hierdie nuwe geloofsgemeenskap. Soos ons laas keer gehoor het, vers 42 Al die gelowiges het met groot entoesiasme en toewyding geluister na dit wat die apostels geleer het. Al die geloofs al die gelowiges het geloofsgemeenskap saam met mekaar beleef. Hulle het saam geëet en brood gebreek in die teenwoordigheid van die Here. Ook het hulle saam gebid. Daar was groot eerbied vir die Here in almal van hulle se harte. Die apostels het ook baie wonders en tekens gedoen. Al die gelowiges was soos 'n groot nuwe familie. Hulle het gereeld saamgekom. Alles wat hulle besit het, het hulle met mekaar gedeel. Hulle het hulle eiendomme en ander besittings verkoop. Hulle het die geld wat hulle hieruit gekry het onder almal verdeel. Dit het hulle gedoen volgens almal se behoeftes. Dag vir dag het hulle met groot entoesiasme en toewyding saamgekom in die tempel. Hulle was almal eensgesind. Hulle het gereeld in verskillende huise saam geëet. Hulle het hulle kos met mekaar gedeel. Hulle het dit gedoen met groot vreugde. Almal was nederig van hart. Niemand het te veel van hulle self gedink nie. Hulle het God met oorgawe geprys. Die hele volk het groot respek gehad vir hulle. Die Here het dag vir dag nuwe mense wat gered is bygevoeg by hierdie gelowiges. Die Gees bring 'n leerende, eensgesinde, nederige, broodbrekende, biddende God prysende, tempelbesoekende, evangelie uitdraande kerk bymekaar in Jerusalem. Die wind van die gees waai mense na mekaar toe, na die Here toe, na mense wat swaar kry toe, na mekaar se nood toe, na lof aan God toe. O die gees het gekom. Die eindtyd is hier, die tyd van 'n nuwe gemeenskap van gelowiges waar die gees nie meer beperkend is nie maar algemeen by al God se kinders. Wat het Petrus gesê? Het Joël beloof: "In die laaste dae sal ek die Gees uitgiet op al my slawe en slaafinne," verwysend na al God se knegte, gelowiges. En die jong mense sal visioene sien en die ou mense sal drome droom. God se krag sal weer in in in in in mense se lewens te siene wees. Die Gees het gekom. Die Gees kom met oorvloed. Die Gees stort sy hemelse oorvloed op ons almal uit. Dit is Pinkstertyd, dit is eindtyd. Hoe is dit moontlik dat ehm um, hierdie krag in ons almal beleef word? Wel, die Gees maak dit moontlik. Dit is die Gees van Pinkster wat gekom het op alle mense, op alle mense. En ek wil graag so oomblikie vir vir jou saam met jou na Romeine 8 toe gaan, die groot hoofstuk van Paulus oor die Heilige Gees. Paulus kom verduidelik nou wat dit beteken om 'n geesvervulde te wees. Paulus wil dit nou uitroep alle Christene het die Heilige Gees. Ek verstaan nie hierdie ding dat ehm um, die doop met die Heilige Gees deur baie mense net as 'n eksklusiewe voorreg vir die sogenaamde senior Christene bedoel is nie. 'n Dieper ervaring net vir spesiale kinders nie. Want die Here het nie witbroodjies nie. Dis nie waar dat sekere Christene vir God belangriker is as ander nie en dat party Christene meer van die Gees het as ander Christene nie. Dit kan nie wees nie, dan ontken ons die persoon wees van die Gees. Jy kan tog nie meer of minder van 'n van die persoon van die Gees in jou lewe hê nie. O die Gees word aan die kerk gegee. Um op pad na Romeine 8, um moet ek 1 Korintiërs 12 vers 13 net gou lees. Paulus se programmatiese sy uh, hoeksteen uitspraak oor die Heilige Gees waar Paulus dit glashelder sê um, net een bladsy terugblaai hy sê ons is deur um, ons is deur een gees in sy een liggaam ingedoop hier maak dit nie saak of ons Jode of Grieke of slawe of vrygekooptes is nie ons almal saam is oorspoel en deurdrenk met een gees. Die kerk is nou almal, almal wat sê Jesus is die Here, is geesvervuldes. Dis Paulus se lering 'n klompie jare later in die Romeine brief. Ek sluit saam met Paulus aan in Romeine hoofstuk 8 en ek wil so 'n paar grepe uit die Romeine brief saam met jou lees. In vers 9 begin ek. Maar nou, julle is nie meer slawe van julle ou sondige manier van leef nie julle leef nou in die gees. Ek bedoel as julle toelaat dat die gees in julle lewens bly. As iemand nie die gees van Christus het nie, dan is so iemand nie God se kind nie. Het jy gehoor? As iemand nie die gees van Christus het nie, is hy nie 'n kind van God nie. Om 'n kind van God te wees beteken om die gees van God in jou lewe te hê. Hy maak ons tot kinders van God. Hy breek die bande daarom skrywe Paulus dit onomwonde dat ehm um, hoor nou in vers 14 van Romeine 8 almal wat toelaat dat die gees hulle lei is God se kinders. Julle self het die gees van God ontvang. Hy sorg dat julle nie so slawe is wat gedurig in vrees en angs vir God lewe nie. Alermins, julle het die gees ontvang. Hy het julle verander en julle aangeneem as God se kinders kan ons hierdie dwaaling eens en vir altyd nou wegpak dat dat ehm um, Christene altyd so onseker is oor die vervulling en die gedoop wees met die Gees. Die beeld van doop met die Gees is in elk geval nie die gewildste of die bekendste beeld van die Nuwe Testament nie. Dis lewensbelangrik, moet my nie verkeerd hoor nie. Dit het Jesus beloof dat um, ons gedoop sal wees met die Gees. Maar ons het in 1 Korintiërs 12 vers 13 gehoor, die kerk Elkeen wat sê Jesus is die Here, is deurdrenk gedoop met die Gees. Paulus sê jy kan nie 'n Christen wees as die Gees nie in jou is nie. Jy kan nie 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Dis 'n leuen. Dit is in stryd met God se woord. En wat doen die Gees? Hy verander ons van slawe na kinders. Vers 14. Die Gees neem ons aan en hy verander ons status van 'n slaaf na 'n kind. Kan Christene ook nou net ophou om altyd hierdie swak Christelike selfbeeld te hê? Ek is maar 'n arme ou sondaar, so gemaak en so gelaat staan. Die kerk klink vir my partykeer soos 'n soos 'n ou Ford T motortjie wat sukkel om om aan die gang te kom. Daar's altyd te min en daar's altyd te laat. Te min geesvervuldes en te min geld en te min betrokke mense en te min jong mense en te min ou mense en te min sendelinge, jy noem dit. Maar waar die Gees is, is daar oorvloed. Hy maak sondaars en slawe kinders van die lewende God. Daarom skryf Paulus in Romeine hoofstuk 8 ehm, vers 14: Hy het julle verander, hy het julle aangeneem. Hy het julle kinders van God gemaak deur die Gees vers 14 en 15 roep ons aanhoudend uit uit in ons harte Abba lief die gees deur die gees roep ons aanhoudend uit in ons harte Abba liefdevolle Vader so die gees het hierdie diep uitroep Abba Vader um die gees is in ons harte hy maak ons kinders van God en hy is die naaldstring wat ons in die hemel aan mekaar verbind hy het hierdie diep uitroep in ons elkeen se harte, Abba Vader. Abba beteken nie pappa nie, kan ek net dit ook gou sê? Dis 'n misverstand wat ehm um, deur 'n teoloog of wat in die kerk ingedra is wat ehm um, omdat dit ook voorkom op kleiner kindertjies se lippe, dis 'n Arameese woord. Maar Paulus gee die Griekse vertaling direk. Hy sê Abba, dan vertaal hy dit Vader of soos in hierdie vertaling liefdevolle Vader. Die Grieke het 'n woord gehad, papas. Paulus gebruik dit nie, hy gebruik pater. So hy vertaal dit nie as pappa soos baie mense sê nie. Ons moet daarom dit ook net vir mekaar reg sê, want ek hoor baie ons praat van God as pappa en as dad. Die Nuwe Testament doen dit nooit. Nou ek gaan nie die Nuwe Testament teen mense verdedig nie. Ek doen dit nie meer nie. As dit is wat God se woord leer, pas ek dit toe. Um dit is 'n woord Abba is ook gebruik deur onderdane vir 'n koning deur disippels vir hulle leermeester. Dit sluit intimiteit in, maar respek, maar dit is nie pappa nie. Dit is Vader, liefdevolle Vader. Paulus sê in Galasiërs 4 ook, die Gees skree dit in ons harte uit. Dis die taal van Jesus in Getsemane, onthou jy? Daar wanneer hy die daar sit daar in vers 536 wanneer hy smeek dat die beker by hom verbygaan, dan sê hy Abba Vader. God is ons naby Vader, maar daar's eerbied. So wat doen die Gees? Hy maak God as Vader bekend. Hy bring intimiteit en hy bring nabyheid en hy bring liefde en hy bring respek. So die Gees sê ons, die eindtyd breek aan op Pinksterdag. Wow, ons is nie laaste dae in Jesus se dae, in die Gees se dae, eers nie derde plek in die anti-kriste en die goeters se dae. Maar ons is nou in die tyd van die Gees. Wat doen die Gees in Jerusalem? Hy keer die kerk holderste bolder. Hy waai al die nonsens weg. Hy waai 'n gemeenskap bymekaar, Handelinge 2. Wat leer, wat vir mekaar omgee, wat sorg. Hierdie hele kerk, 1 Korinte 12 vers 13, is geesdeurdrenk. En nou Nou sê Paulus jy kan nie 'n Christen wees sonder die Gees nie. Romeine 8 vers 9. Romeine 8 vers 14 ehm um, die Gees of vers 15, hy het ons aangeneem. Ons is nie meer slawe nie. Ek is nou 'n kind van God. Ek is 'n aangeneemde kind van God. En hy roep in my hart uit, Abba Vader. En nog iets, vers 16 van Romeine 8. Die Gees oortuig ons hier diep in ons harte dat ons kinders van God is. Mens moet in die eerste plek nie praat van geloofsekerheid nie, maar van Heilige Gees sekerheid as jy Romeine 8:16 lees. Jy mag van geloofsekerheid praat, moet my nie verkeerd hoor nie. Maar Romeine 8 sê dis die Gees wat ons oortuig. Ons is God se kinders. Dis nie my ervaring nie, dis nie my gevoelens nie. Want as ek my gevoelens moet gebruik, soos baie eh, mense dikwels doen, dan sien nou naby en net nou ver en nou in en net nou uit en net nou slaan jou gebede teen die dak vas. Maar die Gees oortuig ons. Dis sy werk dat ons kinders van God is. Vers 17 En as ons sy kinders is, is ons ook erfgename. Dan erf ons by God. Saam met Christus is ons erfgename van alles wat God in sy groot rykdom vir Christus op sy gesit het. Daarom, as ons bereid is om die lyding wat Christus hier op aarde deurgegaan het, ook in ons eie lewens te dra, sal ons deel hê aan sy heerlikheid. Dis die erfporsie wat op ons wag. Die Gees maak ons erfgenaam skryf ons op in God se testament. Maar hoor mooi, ons gaan Jesus se lyding ook drink. Hoor mooi, stop, ons gaan Jesus se lyding op aarde ervaar. Die misverstand dat die Gees ewe skielik net krag bring, hy bring krag, maar hy bring krag om lyding te dra. Kan ek gou dit saam met jou lees in die laaste brief wat Paulus vir Timoteus skryf in 2 Timoteus hoofstuk uh, mense al graag um vers 7 aan en dis reg ook, maar vergeet om net daarna ook um vers 8 te lees. Paulus skryf hy herinner hom nou aan die werk van die Heilige Gees. Kom ek lees dit in vers 6. Uh, eh, sê Paulus vir Timoteus, 2 Timoteus 1:6. Dit is hoekom ek jou graag herinner aan God se spesiale geskenk aan jou, sy gawe. Ons gaan volgende keer praat oor die gawes van die Gees. Jy het dit ontvang toe ek my hande op jou geplaas het om jou te seën en toe te rus vir jou werk. Soos wat 'n mens op 'n vuur blaas sodat dit sterker brand, so moet jy hierdie hemelse geskenk aanblaas deur dit nog kragtiger te gebruik. Want God het nie vir ons sy Gees gegee wat bang en lafhartig is nie. Sy Gees is vol krag en vol liefde en vol selfbeheersing. Maar maar nou sê Paulus, moenie skaam wees om te praat oor Jesus Christus nie. Moet jy ook nie skaam vir my nie. Ek is 'n gevangene omdat ek oor hom praat. Sluit by my aan en dra jou deel van die lyding ter wille van die goeie nuus. Doen dit met die krag wat God vir jou gee. Ons het die krag om te getuig, maar ons het ook die krag ontvang om te lei. Ja, jy het reg gehoor. Die Gees gee ons krag Maar dit beteken nie ons lewens verander in 'n wolk en ons sweef hemel toe nie. Dit beteken nie ewe skielik is al die moeilikheid reg en dis net wonderwerke nie. Die wonderwerk is dat ons volhard te midde van lyding. Paulus sê ons erfporsie in Romeine 8 terug daarna toe. Romeine 8 vers 17. Ons is erfgename. Ons erf Jesus se lyding hier op aarde en sy heerlikheid in die hemel. Ek sê altyd vir myself: eers 'n kruis dan 'n kroon, eers 'n beker, dan 'n troon. Eers 'n kruis, dan 'n kroon. Paulus leer dit vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 4. Ons dra die dood van Jesus met ons saam. So as jy dink jy wil die gees hê sodat jou lewe nou net soos die baie van daai TV evangeliste sê nou net miracles and wonders is en dat dit nou 'n before after lewe is, net deurbrake is. Die Gees is bedoel om ons by te staan, om ons te dra, om ons te help wanneer ons swaar kry. Hy is daar om ons Jesus se lydingsbeker te laat drink en om ons te laat volhard en om ons te laat volhard. Daarom hoor ek dat die Gees ook ons in staat stel om heilig te lewe. 2 Korintiërs 8 Romeine 8 vers 1. Die straf is af. Die oordeel is verby um vir ons elkeen wat in Christus Jesus glo. Ons het deel gekry aan sy splinternuwe lewe. God se Gees Romeine 8 vers 2 is nou jou lewende nuwe wet. Hy deel nuwe lewe uit vir elkeen wat glo in Jesus Christus. Hy maak jou vry van daardie ou wet wat slegs sonde en dood tot gevolg het. Die wet kon nie sulke nuwe lewe gee soos wat Christus nou gee nie. Maar nou het Christus die mag van die wet ook gebreek, bedoelende die wet wat nie kan lewe gee nie. Nou is die wet doenbaar want die Gees laat ons dit doen. Ek weet nie van jou nie, maar ek het groot geword uh, elke Sondag as die 10 gebooie gelees is om net een ding te sê, ekskuus. Um ehm, te min te laat. Um guilty as charged. Ek het net die wet oortree. Daar was eintlik nooit 'n uitsondering nie. Sondag na Sondag het ek dit gehoor. Ek wonder altyd hoe het die dominees wat dit geleer het, Romeine gemis? Want die wet is ook nou doenbaar. Nee, ek is nie volmaak soos 'n Fariseer in Lukas 18 wat spog op my eie oor my eie goeie werke dat ek die wet hou nie. Maar ek kan nie voor God staan keer op keer en sê ek kan nie, want die Gees sê jy kan en jy gaan. God se Gees is nou jou nuwe lewende wet. Hy deel nuwe lewe uit. Ehm um, vers 4. Hy het gesorg dat alles wat die wet van ons vra nou in ons lewe ingeskryf is. Ons kan dit gehoorsaam. Ons lewe nie meer so slawe agter ons eie begeertes aan nie. Ons leef agter die Gees aan. Hy lei ons. Mense wat agter hulle sondige begeertes aanleef, dink en doen heeltyd sondige dinge, maar mense wat agter die Gees aanleef, dink en doen heeltyd wat die Gees wil hê as ek dit net geweet het as 'n jong ouetjie, sou ek nie elke Sondag my sondes maar net bely het sekie wet hoor nie, maar sou ook vir die Here by geleentheid gesê, dankie Here. Dankie dat U my in staat gestel het om die afgelope week my naaste lief te hê. Dankie Here dat U my in staat gestel het om nie te steel en te roof en te moor nie en nie toe te gee aan verkeerde begeertes nie en om nie wanhoopig en hooploos te lewe nie. Dis die Gees. Jy kan nie as jy die wet van die Here hoor elke keer net sê ek kan dit nie doen nie. Dis 'n verkeerde verstaan van die wet. Ek dink ook in die Ou Testament is die wet nie so bedoel gewees nie. Ja, die wet oortuig van sonde. Ja, die wet wys wat's verkeerd. Maar nou is die wet in die hande van die Gees. En waar skryf hy dit? 2 Korintiërs 3. Waar's die waar's die Gees besig om met die wet te skryf? Kom ek lees dit sommer laat ons sommer God se woord ehm um, nie net na verwys nie, maar sommer hoor in 2 Korintiërs 3. Paulus sê die ou bediening van Moses. Ehm um, vers 7 het net die dood gebring. Nogtans was hierdie eh, wet wat op klip geskryf is vol heerlikheid. Die Israeliete kon nie eens na Moses se gesig kyk nie. Hy sê dit was 'n wonderlike bediening. Hy sê maar Hy sê nou daar 'n nuwe bediening gekom. Nou is daar 'n nuwe bediening waar die Gees die wet op ons harte skrywe. Presies dit wat die profete gedroom het. Dat ons nuwe harte sal hê. Dis wat die Heilige Gees nou doen. En daarom het die Gees nou gekom en dit hy begin om hierdie nuwe wet op ons harte te skrywe. En daarom vertel Paulus in een van my allergunsteling tekste in die Bybel. Hy sê, ehm, hierdie sluier wat die Israeliete voor hulle gesigte moes trek om nie na Moses te kyk daar waar sit in Eksodus 24 toe die wet gekry het nie. Ehm um, noem hierdie 24, ekskuus. Ehm um, Eksodus 20. Hy sê wanneer ehm um, iemand tot inkeer kom en na die Here toe draai word die sluier weggevat. Die Here van wie ons nou praat is die Gees. Oral waar die Gees van die Here is, daar is egte vryheid. Nou is daar nie meer 'n sluier oor ons gesig nie. Dit is weggevat. Ons weerkaats nou die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander om sy beeld te weerspieël. Ons straal sy eer al hoe meer uit. Alles gaan nou oor die Here se eer. Hy doen dit alles in en deur ons. Hy die Here, hy die Gees. Ja, ons is besig om te verander. Die Gees van die Here is dit nie aangrypend nie. Onthou jy ons lyn? Ons is nou nie eindtyd. Ons is deurspoel met die Gees. Alle Christene die Gees, Romeine 8 vers 9. Die Gees van Christus is nou in ons. Die Gees neem ons aan, Romeine 8 vers 15. Die Gees roep in ons harte uit Abba Vader. Die Gees maak ons erfgename. Maar die Gees is ook die wetgewer wat die wet opskrywer is. Hy gebruik beter materiaal, as in die Ou Testament. In die Ou Testament het hy op klip geskryf en soos ek altyd vir myself sê, 'n klipwet kan nie op klip harte kom en op klip koppe kom nie. Maar die Gees skrywe in die taal van 2 Korintiërs 3 is ons nou die lewende briewe van Christus. Sjoe, dit bly dan mooi. Jy moet net weer 2 Korintiërs 3 se eerste verse ook hoor. Ehm um, op hierdie manier vers 3 van 2 Korintiërs bewys julle openbloot dat julle 'n brief is wat deur Christus self geskryf is. Een wat afgelewer is toe ons julle gedien het met die evangelie. Hierdie brief van Christus is nie met ink geskryf nie, maar met die gees van die lewende God. Hierdie brief is nie op kliptafels geskryf soos die wet van Moses nie, maar op julle eie harte. Hæ? Hæ? Dis die evangelie. Hier is die gees aan die werk. Nou kan ek die wet van God dien. Nou kan ek my deur die gees van God laat lei. Nou kan ek gehoorsaam wees. Ja, en as ek sonde doen en die wet oortree, dan bely ek dit. Dan laat staan ek dit. Dan het ek berou en ek kry by Christus vergifnis en ek begin oor en voor. Maar die Gees doen nog iets in Romeine 8 nikkel daarmee die laaste tree gee. Die Gees bid ook vir ons. Ja, jy het reg gehoor, die Gees bid ook vir ons. Wat doen die Gees? Hy maak ons kinders van God, hy maak ons erfgename. Hy ehm um, hy roep in ons harte uit Abba Vader, hy skryf die wet in ons harte. Hy maak dat ons die wet gehoorsaam. Hm, sommige wat my nou oor die gees eintlik sê, nê, nee, die gees word eintlik so afgewater in prediking om wat Romeine 8 so verlore is. Maar hoor Romeine 8:26. Nou help die gees ons met al ons swakheid. Ons het geen idee wat ons moet bid nie, maar die gees bid namens ons. Hy tree vir ons in daar by God. Dit wat ons nie in woorde vir God gesê kan kry nie, sê die Gees daar namens ons vir hom. En God weet baie goed wat in ons harte aangaan. Daarom weet hy ook hoekom die Gees in hemelse taal vir ons pleit. God weet dat die Gees volgens sy wil bid vir almal wat syne is. En nou hoor ek net daarna, ons weet dat God besig is om alles wat vir homself goed is te laat vorm aanneem in die lewens van elkeen wat hy liefhet. Dit is hulle wat hy geroep het om in hom te glo. Dit is sy plan en wat daarop volg. So wat doen die Gees nog? Hy bid vir ons. Ons hoor gewoonlik in krisistye en dis reg, verstaan my nie verkeerd nie, dat ons moet bid. Dat ander vir ons moet bid. Maar is die Gees wat vir ons bid? Ons grootste swakheid is dat ons nie kan bid nie, maar die Gees kan wanneer dit voel my gebed gaan nie teen die dak vas vang die gees dit gaan praat hy met God volgens God se wil en nou sê Paulus gebeur daar 'n merkwaardige ding God wat die harte deur grond antwoord en hy laat dit wat vir hom goed is vorm aanneem in ons lewe alles werk in goeie mee daai verkeerd aangehaalde teks nie vir ons nie maar vir God en hoor hoe lyk dit wanneer die gees vir ons bid dan neem ons lewens vorm aan vers 29 dan uh, neem ons Jesus se karakter aan. Dan word ons verander en heilig gemaak. O, wat 'n vreugde dat die eindtyd hier is. Dit waaroor die profete gedroom het, het gebeur. Jy en ek is gees deurdrenk, gees deurspoel. Die Gees lei ons, die Gees maak ons gehoorsaam, hy maak ons kinders van God, hy roep in ons harte uit. Hy bid vir ons, hy pleit vir ons, hy skryf in ons lewens. Daarom moet ons gehoorsaam wees. Ons mag nie in Galasiërs 5 se taal onder die mag van die vlees in sonde leef nie. Kom ons laat toe dat die Gees ons vervul. Here God, dankie vir die Heilige Gees wat ook aan my gegee is, aan die kerk gegee is, maar ook aan my. Vul my opnuut met u krag en u liefde en u selfbeheersing. Laat my lewe 'n tempel van die Heilige Gees wees, nou en vir altyd. Amen. Vreugde vir julle. Thank you.